Magandang araw sa inyo mga boss. Uh, today uh, ah, mag i install tayo na mini driving light. Step by step yung pwede siya sa motor na battery operated at sa primary type. So now ito yung try switch niya. Ayan. May high and low. Uh, ngayon tuturo ko muna sa inyo yung paano gawin yung walang relay. So, titignan natin kung ano yung common ng tri-switch natin. Ito, nanggaling sa ignition switch. Pag inon mo yung susi, tsaka lang siya magkakaroon ng power. Itong kulay dilaw. Dito natin ilalagay yung common ng tri-switch. So, balatan muna natin siya. Gamit ang test light, ah, makikita natin dyan kung ano yung common. Iisa-isahin natin yung tatlo ng tri-switch. Kung red ba, yellow o black yung may yung common. Ito, ito yung galing sa ano, uh, ignition switch. So, subukan muna natin yung kulay itim sa try switch yan yan hindi siya umilaw so hindi yung kulay black hindi siya yung common sasubukan naman natin tong kulay yellow umilaw yung red tapos switch natin sa high and low yung try switch dapat umilaw sila parehas yan so wala at wala rin yung red so hindi yan So last na, subukan natin yung red. Yan, umilaw sa black. Tapos i-switch natin sa high and low. High or low. Dapat meron din tong dilaw. Yan, meron. So ang common natin ay yung kulay pula ng tri-switch. Yan, pagsamahin natin yung galing sa ignition switch at yung sa tri-switch. Yan yung common. kakaroon lang ng supply yung dalawa pag nakita mo na yung common ayan, napagsama na natin so ito yung harness ng mini driving light so may tagtatlong kulay yan dilaw sa dilaw pagsamahin natin Sunod natin yung dalawang pula. Pagsasamahin lang natin yan. Color sa color lang. Color coding. Yan yung high and low. Tapos, ito namang itim na to. Ito yung ground. Lalagay natin siya sa ground mamaya. Yan. Ito ang gagawin natin yung sa mga battery operated na motor, pwedeng hindi kayo maglagay ng ng relay kasi uh, battery operated naman na yung motor niya. So constant na yung bato niyan ng ilaw nyo. Hindi rin siya andap-andap. So ayan, lalagyan lang natin siya ng ground galing sa motor. So nakita nyo, no, pinagkabit ko lang yung yung red tsaka yellow nang galing sa tri-switch at tsaka do sa harness ng ano, mini driving light. Tapos itong kulay itim na to, kakabitan natin siya ng ground na galing sa motor. Yan. Tapos ikinabit ko muna yung ilaw. Yan, para makita nyo na iilaw siya. Ayan, umilaw na. High and low natin. Yan, pwede yan kahit walang relay basta battery operated yung motor so tanggalin na natin kasi yung mayari ng motor ang, pa, ang papakabit niya is may relay gusto niya may relay so step by step tayo sa relay mga sir ito ayan yung kulay orange na yan yan yung number 30 sa positive ng baterya nilalagay tapos, itong kulay itim na to, 85, yan yun sa negative. Rekta rin niya sa battery. Tapos, itong dalawang pulang to, yan yung output natin. So, ang natira eh, yung dalawang puti. So, itong dalawang puti na to, balatan muna natin. Yan, nabalatan na natin. Tapos, sila yung ilalagay natin dun sa tri-switch, yung dalawang natira sa tri-switch. Yan, yung high and low ng tri-switch. Yan, pagsamahin lang natin. Kahit ano dyan, uh, kahit magkabaliktad silang dalawa ng kabit, walang problema yan. Importante mapagsama nyo sila. Yan, tapos yung isang 86 sama nyo rin doon sa isa ayan so ayan napagkabit na natin recap tayo mga boss so itong orange yan yung number 30 positive itong 85 negative etong dalawang blue wag nyo nang pansinin to kasi di naman natin to gagamitin itong dalawang pula na 87 87 yan yan yung output natin so dyan natin kakabit yung mini driving light so balutan muna natin tong mga wire na open para dire-diretso tayo mamaya Ito yung isa babalutan natin. Yan mga boss, pag inon mo yung try switch, magiging trigger yan yan, dalawang puti na yan, yung 86, number 86 ng relay. Trigger yan. So, dito na tayo sa dalawang kulay red na number 87 ng relay. Ikakabit natin tong high and low ng harness. Ayan. Kabit lang natin siya. Okay lang ulit yan kahit magkabaliktad yan. Walang magiging problema dyan. Ang importante, maikabit nyo siya. Ayan. Tapos ito, sa kulay dilaw naman. Yung kulay dilaw natin kasi yan yung high. Yung kulay pula natin, yan yung low. Yan. So, nakabit na natin, no. Ah, lalagyan din natin siya ng tape. Ayan, lagyan muna natin siya ng tape. So, yung kulay itim, yan yung negative niyan yung natitira yung sa harness ng mini driving light tapos dalawa na lang ang natitira doon sa relay yung number 30 na kulay orange na pinagsama natin at saka yung kulay black na number 85 na pinagsama din natin so yung number 85 doon ilalagay natin yan ng, nanggaling sa battery, yan yung negative. yan So, ito na lang kulay itim na natitira. yan yan Number 87 yan. Tapos, ito yung kulay itim. Yan yung pagsa isasama natin yung kulay itim ng harness ng mini driving light. Tsaka, yung negative ng relay. Ito, yung number 85. Sasama natin siya sa number 85, yung negative ng mini driving light. Ayan, pagsamahin lang natin. Pagtapos natin mapagsama yan, meron tayong dalawang pinagapang na wire nang galing sa battery ito ito yon yung nakabalat palatandaan ko yan na yan yung negative etong walang balat yan yung positive kasi yung nakabalat kahit dumikit sa body ground walang problema kasi negative nga siya so itong kulay black o at 80, number 85 ng relay na pinagsama natin ilalagay natin siya dun sa pinagapang nating wire dun galing sa battery. Yan yung negative galing sa battery. Tapos ito yung kulay orange na pinagsama natin. Lalagay lang natin yan dun sa positive na nanggaling din sa battery. Yan. Shield lang natin siya ng electrical tape. Ayan. Tapos, so, tapos na yung wiring natin. Ito na siya. Ah, subukan natin, on natin yung ignition switch. Tapos, i-on off natin yung i-high and low natin yung mini and try switch niya. Yan. And okay na mga boss. Uh, meron akong ginawang diagram uh, kung kaya nyo sundan yung diagram ko, eh, sundan nyo na lang. Huwag sana kayo malilito mga boss sa diagram o dun sa ginawa kong tutorial. So itong diagram na to mga boss, eh pang Honda to. Sa Yamaha, hanapin nyo sa ignition switch yung kulay brown. Kasi yun yung ganyang accessories wire. Sa Suzuki, kulay orange. Sa Honda, kulay black. Yan po yung mga accessories wire. Thank you.